Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi bersama saya. Abang Studiato yang berada di kota Jakarta. Iya, salam sejahtera untuk sahabat-sahabat. Yang lain untuk yang berbeda agama ya tetap semangat ya. Semangat berkarya menghibur diri pribadi dan orang lain. Kita hiburan, kita hiburan bikin asik aja, kita bikin enjoy aja. Buat sahabat-sahabatku yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, tetap semangat ya. Semangat berkarya, menghibur diri pribadi dan orang lain. Kita bikin asik aja, bikin enjoy aja dong bikin enjoy aja yuk pemula, pemula, pemula, pemula, pemula lebih semangat, lebih semangat ya untuk yang mau mendekati uh, satu k lebih semangat, lebih semangat ya mengupload videonya, ngupload videonya dan mencari tabnya jangan terlalu barbar ya karena tak longsor. Untuk yang sudah 1000 subscribe ke atas, iya lebih semangat ya, lebih semangat. Upload video lab, lab streaming, lab talent, lab primer, ya jalankan untuk mengejar jam tayangnya. Semoga Anda semuanya berhasil. Tetap semangat. Ya, ampun, mohon ampun, mohon ampun, mohon maaf seribu maaf ya senior-senior saya bila ada kata-kata atau ya kurang sopan yang mau dimaafkan ya bila ada ada penjelasan penjelasan saya kurang pas tolong ditambahkan di kolom komentar uh, demi kebaikan bersama maju bersama sukses bersama pasti anda bisa channelnya bisa lebih bagus dari saya buktikan untuk yang suka nyinyir yang suka nyinyir tidak apa-apa slow aja ya kita hiburan kita bikin asik kita enjoy ya sekarang menurut saya ya konten YouTube ini ya tidak usah terlalu memakai bekerja keras kalau bekerja keras itu eh, mohon maaf bukan merendahkan profesi seseorang tapi itu profesinya lebih berharga kuli bangunan maaf nih kuli bangunan itu lebih tenaga keras tapi itu sangat berharga bikin bangunan bikin ini semuanya kita tidak bisa karena mereka tidak ada rumah hargailah profesi mereka kita sekarang ini udah zaman online zaman muda zaman modern kita gunakan akal dan pikiran kita. Kita sekarang harus bekerja dengan cerdas, jangan memakai tenaga. Kerja dengan cerdas, tenaga kita santai, duduk manis, enjoy happy. Ya mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf pemula ya pemula. Buat pemula-pemula ya kita sharing, kita sharing, kita sharing. Ya, untuk senior-senior yang lebih tahu dari saya ya itu tidak usah lah tidak usah didengarkan ya omongan saya omongan abang studio itu uh, eh, mungkin bertanya-tanya ya uh, buat pemula-pemula dulu juga saya bertanya kok saya komen atau saya subscribe ke channel yang lebih dari kita kok oh, dibalasnya lama kadang komennya juga uh, jarang dibalas jadi begini ya sahabat-sahabat itu mohon maaf ya mohon maaf ya saya mewakili rekan-rekan atau sahabat saya atau berbagi pengalaman ya bukan mewakili saya berbagi pengalaman dulu saya seperti itu juga kok saya merasa sakit hati ya merasa disepelekan padahal sebetulnya eh, sudah lama kita jalanin kita jalanin ternyata bukan seperti itu ya karena channel-channel besar itu subscribe-nya lebih banyak dan uh, yang upload video juga lebih banyak